Ciao a tutti Colors e benvenuti in questo nuovo video mm, Vi anticipo già da subito che mi vedrete vestito eh, acconciato Cioè con la stessa rapa, con la st più, o meno, più o meno con la stessa barba, forse un po' più lunga In un altro video che ho già girato e che a questo punto vedrete penso ormai dopo di questo Quindi eh, mi scuso chi avevo detto nel prossimo video se taggato, anzi taggata nella fattispecie però uh, questo video non è sì era previsto però siccome le poste italiane sono le poste italiane uh, ho ricevuto questo questo bel regalino che tengo in mano uh, con un certo ritardo questo regalino me l'ha fatto me l'ha fatto una cara amica quella, o meglio quella che è diventata una cara amica nel senso che per il primo anno che ci siamo seguiti non è che ci siamo calcolati più di tanto o forse per i primi mesi nel momento in cui io l'anno scorso a settembre avevo deciso di lasciare youtube per un mese l'ho effettivamente fatto uh, lei mi è stata vicino, vicino e uh, questo ha fatto sì che insomma che approfondissimo la nostra conoscenza diventasse un'amicizia sto parlando di Amber Stella so che molti di voi già la seguono quindi non, eh, non è insomma nessuno di nuovo per loro però siccome chiacchierando ci siamo accorti che eh, abbiamo alcuni iscritti che non sono comuni vi lascio il suo canale quindi così insomma la potete andare a conoscere la consiglio particolarmente a uno di voi che Miele Cannella poi capirai perché quindi basta perché eh, troverai qualcosa in comune che non ti anticipo niente io ho già una vaga idea di quello che troverò però l'ho voluto aprire con voi per condividere questa cosa con voi per farvi conoscere il suo canale lo apro non eccessivamente in telecamera perché ci sono i nostri indirizzi ma non mi pare il caso dunque dunque dunque dunque allora la parte pericolosa con gli indirizzi è stata allontanata così non, non la vedete allora cioè no questa ve la devo leggere ovviamente non è la parte privata c'è scritto per Riccardo se l'apre qualcun altro che non sia Riccardo spero ti venga una caghetta per le prossime 4 <laughs> settimane la parte privata la leggo off camera naturalmente <clears throat> ora io avrei voluto aprire da solo anche regalini non so se ce la faccio perché molto giudiziosamente, quindi brava perché come hai visto non dobbiamo fidarci delle poste, l'hai, l'hai imballato in una maniera fantastica. Allora, adesso ci provo, se non ci riesco voi vedrete comunque un taglio e vi faccio vedere il regalino aperto, che per me diciamo che in parte rimane una sorpresa perché vedere una cosa in foto non è come vederla dal vivo mi sono fatta aiutare scusate per la faccia stravolta ma è che quando si è in una certa condizione non si possono fare le cose di fretta e non avevamo visto che c'erano giustamente eh, due invalidi perché delle poste non bisogna mai fidarsi quindi finalmente riusciamo a vedere Anvi di regalino di Amber che uh opla, che è questa collanina opla, con un gattino che io ovviamente indosserò off camera che io indosserò off camera perché insomma voglio voglio provare a finire questo video e, e mettervelo prima possibile volevo approfittare per um, dire una cosa perché non mi seguite sui social? <laughs> io sono io ogni benedetto video a dirvi e mi raccomando se non siete iscritti iscrivetevi al canale seguitemi su social che trovare nell'info box. Puntualmente ho sempre meno follower su Facebook e su Instagram, quindi questa volta mi soffermerò di più, questa volta vi dico però che, che nell'info box trovate la mia pagina Facebook pubblica perché preferisco tenere un minimo la mia vita privata separata e la mia pagina Instagram dove mi piacerebbe molto che mi seguiste mi chiamo true-basso con lo shining Oh, che miracolo, sono riuscito ad aprirla. No, comunque me la infilo off camera che è meglio. Io ringrazio la mia sorellina per questo regalo, vi saluto, vi ricordo ancora una volta di guardare sti benedetti social volta per tutte e noi ci vediamo al prossimo video che io ho già registrato e sarà una challenge, non vi anticipo nulla, così per un po' eh, mi fermo col girare Ah, ultimissima cosa, scrivetemi qui sotto nei commenti anche idee per i prossimi video, grazie, alla prossima davvero, ciao!